初詣に行くわよお友達になってねどうしたニューイヤーバーストあなたの力をニューイヤーバーストはこのニューイヤーバーストやめてうちでコードニューイヤーバーストみをコード無類うちだリンゴ だねるニューイヤーバーストくわよお年玉よもう大丈夫次は何して遊ぼうか